y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Calgary. Y hoy vamos a continuar la historia eh, desde donde nos quedamos, que estábamos en la saga Saiyan. Estábamos aquí, Gohan estaba entrenando Ok, estamos aquí con Gohan y básicamente lo que vamos a hacer que tenemos que darle al dinosaurio ok se ha enojado nosotros nos vamos a quedar aquí arriba El problema aquí es que no podemos darle. Aquí para que el dinosaurio no nos siga. Nosotros queremos más que el dinosaurio. Uh, a correr. Está por ahí dinosaurio. Casi. Madre mía. Que nos come el dinosaurio. Uh. Casi. Esos saltos que pega Gohan. De 100 <laughs> リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだなぼ僕ここに置いていったおじさん俺はピッコロだ覚えておけピピッコロさんお父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん少しは父親から俺のことを聞いていたか ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。あえっと。Y lo peor es que Pigoro puede leer la mente. O sea, todo lo que está diciendo Gohan. Todo lo que está diciendo Gohan, Pigoro lo puede oír. 本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。A ver que Mr. Piccolo nos va a enseñar a volar. Dominar aquí me parece bien. Ok. Gohan aprendió a controlar su ki, me parece excelente. ¡Yoshi, soda! 木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。

始めるぞさっさと構えろ Vamos a demostrarle a Pico 見るのではない感じるんだどうしたらいいか考えろそして動けそそんなっやったっっあっまれあやった もっと強くないあとたった6ヶ月しかないんだぞたたもうこれ以上は動けないよタコやっ Lo hemos reventado. La piedra me ha tapado, madre mía. ¿Qué rayos? Algo no está bien. O eso es lo que creo. No, no me acuerdo muy bien esta parte de la historia. <laughs> この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。 <laughs> ねえ、ピッコロさんは昔、お父さんと戦ったんでしょまだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でも、お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは、 前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだってピコはいい僕もちょっとそう思うお母さんやおじいちゃんは怖がってたけどねくだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ明日はこんな優しい仕事じゃないぞ

OK おおああっさりとまあ見事だ孫悟空苦労したもん何度もくどく言うようだが元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらいそれを集合して放つ技。 下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねんとんでもないパワーがあるどうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許すうん思った通りのすごいやつじゃこいつなら修行を耐えきれるかもしれん programa de entrenamiento todavía el Cayo del Norte tiene un programa hecho así como el de tu gym tiene todo fríamente calculado. Ya tiene hecho ahí una rutina de ejercicios. Lámpara este güey. Y aquí Piccolo... Sin piedad. 食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたかで、でも、少しくらい。甘ったれるな死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。 この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。わ、わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦えひとまず飯だ続きはそれからだ俺くれよ a 食べるきと寝るき以外、ずっと修行ばかりやってたら、強くなる前に <laughs> 僕死んじゃうよ。Sigue siendo llorón. それに僕なんかが、お父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。Y lo peor es que Piccolo puede leerle la mente. どうせならこのままうちに帰って。よ、よし。チちょっ 食べ物を探してこようかな este Sí, claro, Gohan, te creemos. Pico puede leer la mente, brother. <laughs> Pico puede leer la mente, que es lo peor. Cruzan no tan A ver. Ah. Estamos yendo a la casa de Goku. Porque recuerden que Gohan quiere huir, pues. Entonces tenemos que ir eh, a la clase de Goku. El güey cree que no le van a descubrir lo que hizo. Que se está fugando. A la fuga. Ah. Claro que se da cuenta, Piccolo. Eh. ¿Ale? ¿Anata wa dokoka de mita una? ¿Puar? Eh. Ah, ¿Nani? ¿Moshikaste, Goku-san no お父さん知ってるのええそりゃもう、一緒に冒険したこともありますから。へえ。僕はプーアル。悟空さんから聞いたことは。全然知らないよ。あの悟空さんですもんね。 <laughs> でも、ヤムチャ様の話は聞いてるでしょん別に聞いて。当然聞いてますよね。えっと。 どうしてここにそうだったいけないヤムチャ様にごちそうを作ろうと思ってたんですこの辺りは新鮮な食材が多いので集めてきたんですよそんなわけで僕は食材集めに戻りますねもう少し集めたいですしあうん僕もお腹空いてきちゃったお母さんに何を作ってもらおうかな やっぱり肉まんかな ¿Qué? Madre mía, están poseídos. Espero que no sean muy fuertes, porque yo no lo soy. Son mucho más fuertes que yo, madre mía, me van a reventar aquí. ¡Corre, Gohan! しまいだ Ah, ya sé por qué me fue fácil derrotarlo. Porque tengo el platillo que me comía. あんな悪い奴がいたなんて。またいつか出会うかもしれない。用心しなきゃ。Así se habla, Gohan. Así se habla. あ、ありがとうございます。そ、それにしてもとっても強いんですね、ごはんさんって。うわっ そうなのき、気づいてなかったんですかまるで、天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに僕、そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし、強いし。僕なんか、敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも、 逃げなかったじゃないか今ヤムチャ様は厳しい修行をしていますだからせめて差し入れでもと思ってそれにヤムチャ様は言うんですお前が期待してくれるから頑張れるんだってだから僕も頑張らなきゃって思うんですみんな頑張ってるんだいけないそろそろ戻らないと仕込みの時間が取れなくなっちゃいます 助けてくれてありがとうございましたそれではこれで Ok, nos conseguimos la ficha de Puar. A ver en qué comunidad nos lo ponemos. Piccolo-san wa kuwai kedo. Hontou ni boku tsuyoku natte t <laughs> Se hizo el macho Gohan. Oh, eso sí que es bastante experiencia. Ok, estos villanos son muy poderosos. Por lo general están por encima del nivel de poder. 今より強くなれるかなよし、頑張ら A ver, ¿cuánto poder aumentamos? No, no es mucho. No es mucho poder lo que aumentamos, pero... A ver, ahora dónde tenemos que ir. A ver, vamos a coger un poco de carne de lobo. tenemos que ahora. Tenemos que irnos a esa parte del mapa. Ajá. Gohan ahorita está súper que motivado. Mm. La patrulla roja. la patrulla roja. Deberían poner audio aquí. Porque se queda todo esto en silencio y eh, se vuelve hasta aburrido. A ver, aquí tenemos que destruir esta base. Tenemos que destruirla básicamente. la Bueno, ahora vamos a donde tenemos que ir. Aquí está Piccolo y vamos a seguir con el entrenamiento. Piccolo-san, この俺を倒すつもりでな。どうした俺は孫悟空のように強くなりたいんじゃないのかは、はい。tranquilo, ピ i c どうしたそれでサイヤ人と戦えると思っているのか行きますピコロさんやっほやっはばチェックは行けそれパはそれパはそれパはそれパはそれパッ algo de tiempo. Madre mía. A ver, vamos ahí. No podemos No tenemos el poder suficiente.

Bueno, más bien me dio mucha experiencia. ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。あ、ありがとう、ピッコロさん。動機がボロボロになるくらい、時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。 Mm, <laughs> bueno, rango S está buenísimo. Detalles lo hicimos excelente.

わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろわわかったバイ y a tonto que es k a i o s イデオシェンロン 頭の上の輪が消えたぞ生き返ったのじゃ急いで行けはいいよいよありがとうかよ様じゃあなそして決戦の時は近づいた Han l l e g s i n Goku ha ganado 143.000 puntos de experiencia, madre mía. las ciudades destruidas. Hay unos cuantos millones de dólares para reconstruirla. Hageshiki しき死闘絶望を呼ぶ二人のサイヤ人地球って言ったなまあまあの星じゃないか。 ピーピーうるさいひよこたち挨拶してやろうかなへ Ese sí que fue un ataque bastante poderoso. Desde la tierra se mueve la explosión, madre mía. とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだそいつがラディッツを殺したやつだ あるいはカカロットの息子かもしれん。ん見つけたぞよーし、ナッパー遊びに行ってやろうぜものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。Ok, Gohan consiguió muy poca experiencia. p i c o consiguió, bueno. 力が湧いてくる。とうとう来たんだ。 Bueno, hasta aquí el video de hoy. Les voy a dejar por aquí unas, unas listas de videos. Les voy a dejar una de Dragon Ball Z Kakarot. Les voy a dejar de Dragon Ball Z Kakarot la lista para que si no han visto los videos anteriores de la historia puedan verlos. Y la otra es la lista de reproducción de Anthem, el juego futurista apocalíptico de tecnología avanzada. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.